Salam əziz izləyicilərim, kanalımda xoş gördük. Bugün sizinlə qabaq dolması hazırlayacağıq. Əvvəlcə biz içliyimizi hazırlayaq. İçlik üçün 200 qram çəkilmiş ət, bir baş soğanı maşından çəkirik, ət çəkən maşından, 2-də 1 stəkan yumru düyü, göyərtilərdən zövqə görə şüyüd, cəfəri və ağ reyhandan istifadə edəcəyəm. Zövqə görə duz, qırmızı pul biber və qara istiot əlavə edib və bir xörək qaşığı tamam pastası əlavə edib qarışığı qarışdırırıq. İçliyi hazırladıqdan sonra bir kənara qoyuruq. Əvvəlcə qabaqları hazırlayırıq. Qabığını çox soymaq lazım deyil. Üzdən baxın bu şəkildə kimdə bu cür bıçaq varsa təmizləyə bilər və qabaqı iki yerə bölürük. İki bir bıçaq götürürük və içini oyuruq. Baxın bu şəkildə oyduq içini və sonra ət dolduracağıq. pomidorların içini oyduqda görürsüz bu hissələr qaldı. Ora bir qədər sarı kök əlavə edib qarışdırırıq. Xırda-xırda doğrayırıq. Xırda-xırda doğradıqdan sonra qazanımıza əlavə edirik. ən sonda yarım stəkan su da əlavə eləyib. Kərə yağı da zövqə görə əlavə eləyirik və zəif xodda bişməyə qoyuruq. Dolmamız artıq hazırdır. Süfrəyə verəndə sarımsaq qatıqla vermək lazımdır. Müzik Siz de pişirip afiyetle yiyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelen videolarımızda görüşene dek.